cinéma Oui. <laughs> C'est pas cinéma, la a euh, quand quelqu'un dit cinéma, je pense euh, à des films, popcorn, ah, c'est tout. quand quelqu'un dit politique, je pense euh, par exemple à la président de l'Italie, à la République. Vous vous rappelez ce que ça veut dire police en grec la cité. La cité. La, ville. La ville. madame. À Marseille, j'aime la Belle Demi parce qu'il y a beaucoup de quartiers des Arabes il y a beaucoup d'ambiance. J'aime bien le quartier Belle demain parce qu'il y a le collège. J'aimerais avoir euh, en tous les collèges une classe de DI parce qu'il euh, y a des gens qui habitent très loin et c'est difficile d'avoir. DAI, euh, c'est une classe qui, ben, pour les élèves qui viennent de l'étranger pour apprendre le français. J'aime bien euh, au quartier Belle de Mai le plateau pour jouer au foot et j'aime bien la place Carrefour euh, pour rester avec les amis, mes amis. Et j'aime aussi la friche pour jouer avec le skate. T'as levé. Omar, vas-y, le levé. Dans le quartier Belle de j'aimerais avoir un aquarium et un, grand magasin qui vend du tout et un parc pour faire des spectacles et des concerts. J'aimerais bien une piscine ici en Belle Demi. Et j'aimerais bien aussi un parc pour les enfants. Pour vivre euh, ensemble, il faut avoir des copains gentils, tu joues avec eux au foot, comme ça. Pour vivre dans le quartier, il faut qu'on cherche des jardins pour jouer ensemble. Comme le plateau, on joue ensemble tout. On ne peut pas jouer tout seul. Il faut qu'on cherche des amis. Dans le quartier de la Belle de Mai, j'aime l'Égyptiste. Cinéma en comoré, on dit cinéma. Cinéma en sénégalais, on dit cinéma. En arabe, on dit aussi cinéma. Cinéma, on dit euh, cinéma. On euh, la politique, on dit politica. Un film politique, c'est un documentaire qui parle sur le monde, qui montre la réalité du monde. C'est pas du film d'action comme ça. C'est du film calme qui dit la vérité, qui dit que c'est ça qui se passe. Et c'est pas imaginaire, c'est la vérité, le film. Un film politique. Au cinéma, euh, elle me poste un grand télé quand dit euh, grand. Ouais, il y a la lumière qui vient, qui, vient derrière. Qui, on dirait c'est la nuit là-bas. Tu vois que la lumière de l'écran. Tu vois pas, tu vois rien.